saluton kai bonvenon al nia vendreda medito. Anca ucitiu medito venas, ella antau parolo alla dua libro 1888. In alia parto, facte, compare cun la hierava medito, Zamenhof parolas pri, mi diru, la copyrighto della lingua. Pagio tridec quar. Cae certas la sequon. Se mi senigas min nun, ie ciae personei privilegioi, privilegioi, cae fordonas ilin tute alla publico, mi gin faras, ne pro malvera modestezzo, sed, char, mi havas la profundan credon, che tion postulas la interesse e della fero quiu alie ne povus regule cae rapide vastigi, cae ciam estus en dependo de unu persono cun liai raroi. Nur viva concursa laboro, che ci, ce, cia, cio, pli bona, iom pos iom el pushas la mal pli bonan, povas doni effective bonan cae vivi povantan lingvon internazian. la visio de Zamenhof pri Esperanto estis tre clara. Kaj ankaŭ li komprenis ke lia persono povas esti forto por uh, la successo de la afero, la afero de Esperanto, sed ancau ebla bremso. Pro tio li ne volis ecte la comenzo ligi la destino de la lingua al si mem, nur. Mi pensas che ci tiu estas tre interessa. Du flanke. Do. Iela unua flanco, um Zamenhof consists che linguo appartiene alla comunumo alla aro che u parolas gin o la parola antaro vere vivigas la lingua ne unu persona. Tion lau mi ne devas substraki mult foie, kiam ni parolas pri Esperanto, char Esperanto ne estas la hofa lingua. Ne plu, almeno. Sed, fakte, ci ne niem estis, char li jam en 1888 la dua libro do pos unu jaro li ege clare diris tion. cae la publico devas est informita pre tiu. I la lia flanco, citiu rimarco valoras por ciai aferoi facte, se vi pensas, io mette, se vi pensas pri pri la vortoi de Zamenhof, malofte grava i afferoi dependaste de unu nura persona. Pedaurinde nia narcisa mondo ni ciam vidas nur, ne diru, la cantanto della rock bando, sed estas anca o la drumisto estas la, quio estas proxime la fono, cae sen eh, ri, la rock bando ne existus. Quelque foie eble ni devas pli attente rigardi alla tuta sistema che estas malanta o afero cae ne nur en focusigi alla cefa ulo, quio portas la fazon de la feromen. Nu, coram dankum pro viatento, dis morgao, cae, quia ciam, antauen, sem fine.